Bonjour, Jacques Laberge, une capsule qui va porter sur la vente. Plus précisément, aujourd'hui, je vais vous parler de courriel. Saviez-vous que 48 des courriels sont communément, excusez le terme, flushés, effacés, non lus par les personnes qui les reçoivent? Ça veut dire, qu'est-ce qui fait qu'un courriel est lu ou pas lu? Premièrement, il y a ce qu'on appelle le concept AIDA. Donc, attirer l'attention, susciter l'intérêt, le désir et ce qu'on appelle un call to action, amener les gens à poser une action. la structure doit respecter AIDA. Autre chose aussi intéressante, c'est le nombre de mots qu'on va mettre dans un courriel. 25 mots, c'est pas assez. Mais il y en a qui vont en mettre 2000. C'est sûr que quand les gens voient 2000 mots, c'est fini. On parle généralement qu'un courriel efficace va avoir entre 50 et 125 mots il peut y avoir un lien avec une vidéo, peut y avoir un lien avec un PDF, mais si on met tout, on veut tout mettre dans, dans notre courriel, on perd notre client, on perd notre prospect. Autre chose aussi intéressante, votre en-tête. On parle de 4 à 5 mots maximum pour deux raisons. Un, obtenir l'impact maximum. Et aussi, aujourd'hui, 35 à 40 des gens vont ouvrir votre courriel avec leur téléphone cellulaire. Donc, si on met quelque chose de trop long, on perd la majorité du texte qui vient avec le courriel. Toujours au niveau de l'entête, votre entête doit être, sexée. sexy. Qu'est-ce qu'on met? il faut trouver quelque chose qui va susciter la curiosité. Ça peut être une brève question, ça peut être une affirmation. Vous pouvez mettre le nom de la personne à qui vous envoyez le courriel, mais il faut avoir quelque chose qui donne le goût de l'ouvrir. Je vous parlais tantôt au niveau de intérêt, quand je commence mon courriel, est-ce que je commence par dire bonjour, mon nom est Jacques Laberge, je vous communique, ou je vous pose une question, ou je vais emmener un défi à lequel l'entreprise est confrontée? Je vais avoir beaucoup plus tendance à poser une question et ou encore à mettre un défi parce que c'est ça qui intéresse le client. Il se fout que je m'appelle Jacques Laberge. Il veut savoir est-ce que le courriel est intéressant pour lui ou pas. Donc, stratégiquement, il doit y avoir une pensée stratégique, ça revient le mot stratégique, d'avoir une pensée stratégique qui permet d'optimiser l'efficacité de chaque courriel qui est envoyé à un client. Euh, envoyer un courriel sans réfléchir, d'écrire un peu n'importe quoi, malheureusement, vous allez être dans 52, dans 48 des courriels qui sont effacés avant même d'être lus. Vous voulez en savoir plus sur des stratégies, quoi dire, quoi mettre dans un courriel, je vous invite à communiquer avec moi, soit par mon site internet au jacques Laberge ou encore par téléphone au 418-254-2979 ou au 514-980-2979. Merci.